Ang galing! Parang stuntman. Buhay ka pa palang hayop ka. Eh, bakit naman hindi? Yung dugo mo tumatapon. Saan? Huh? Ah. Joke ba? Kuba, Arian, parentado ka para sa sarili mong daanan. Tratadong napakayabang. Nakatsapa lang siya eh. Ikaw talaga ang tapang-tapang mong magsalita pag wala na yung tao. Eh, ikaw kasi, nawat-out mo ako eh. Kung hindi mo ako inawat, nakita mo sana. Okay, let's go. Habulin natin. Ibento mo. Ah, ano? Eh, bakit? Para makabawi ka, di ba? <laughs> hindi, nagbibiro lang ako eh. Puntahan natin si boss. Birdman, <laughs> I think I'm over McGarry right now. I got caught in the most traffic jam, the traffic hole. What traffic? <laughs> Haven't you heard of air traffic? <laughs> I've seeing a lot of aircrafts. oh, how's the situation under? Okay, I'm coming. I'll catch you later. This is the Birdman out. Hmm. Tama dating mo, ah. Ah, medyo pasensya ka na. Baka may dala kang bakal. eh. Okay. Ah, dala mo pera. Eto, dala ko ng pera. Ha? Akin na. Nasaan ang kargamento? huwag kang magalala. alala On the way na. Ganun ba? Mukhang malabo usapan eh. Aalis na lang ako. Bob, Bob, Bob, sandali. Masyado mainit ang ulo mo eh. Ngayon lang tayo nagkasama. Naniniguro na ako, di ba? Tol, hindi barya-barya ang usapan. At hindi tayo naglalaro dito. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung sino ang kalaban natin. Mahirap na. Tama? Kung nagdududa ka sa akin, mas lalo kung walang tiwala sa'yo. Siya nga. Dahil ang tingin ko sa'yo, isa kang pulis. Hmm? Pulis? Yan ang tingin mo sa akin, ha? Isa akong parata. Pakinig <laughs> ka. Huwag na huwag mo tatawagin ganyan! Hindi mo ba alam ang pumatay sa kapatid ko isang parak? Kaya matinding galit ko sa mga yan! At oras na malaman ko dito may para. Yari siya. Boss? Ah, dumating na hinihintay natin. <laughs> Nasaan na? Eh, boss. Huwag kang bubulong-bulong. Ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Kilala ko siya. Pulis ng taong yan. Sa tingin mo ba, hindi ko siya kilala? Ate ko din. Kaya kita pinatawag. Anong ibig mo sabihin, boss? Hmm, hindi ako manhid. Alam kong pinagnanakawan mo ko. Matagal na panahon na. Sa madaling salita, sa kang traidor. Boss! Boss! Patawarin mo na ako, boss! Hindi na mauulit, boss! Patawarin mo na ako! Boss, hindi na mauulit! Patawad, boss! Patawad! Patawad! masyadong abusado. Hoy, ikaw. Sa palagay mo nakaisa ka, ha? Kung hindi na itimbre sa akin ng bata ko si Jimmy, malamang natiklo mo kami. Ha, kulang ka pa sa diskarte. Mag-aral ka muna. At para makumpleto sa Arzuela, Jimmy, ayos. Hindi kayo mamagayan? Tarantado ka na kung pa magbiro, ah. Ayop ka. Akala ko nagutas ka na sa akin. Ikaw naman, kailangan pa sa kayo ko ako magnato, eh. na ibang trabaho eh. Gusto mo mag-iba ng trabaho? Parang gusto kong mag-artista. Nalaloko ka na ba? Tingnan mo nga itsura mo. Ano ba itsura ko, ha? Gusto mo mag-artista? Magpaayos ka muna ng mukha mo. Kaya ang timing mo, partner. Hindi ako. Magaling din silang tumiming. ka mo palang hayop ka. Eh, bakit naman hindi? Yung dugo mo tumatapon. Saan? Huh? Ah. Masing kakaliskisan mo muna at amoy mo muna kung baboy ang kadil mo! Ang ina! Eh, sino mag-aakala pulis yun si Jimmy? Kaya nga eh! Sara kita ito! Kailangan mo ka magtiwala kahit kanino! Kahit sa kapatid mo! Siya nga pala, may iba ako. Baka magkaroon tayo ng deal sa Japan. May grupo na nga po na gusto umiscore ng bansa sa atin. Ha? Halos lahat ng bansa sa Asia nakuha na natin. Pag ang Japan nadali, mas malaking pera. <laughs> mas malaking pera ito. Itong linggo to. Eh, sipin tayo papuntang Hong Kong, ha? Kaya tapusin mo yung dalawang yon. Yung dalawang parak na yon. Para hindi parang asong ulol na susunod-sunod sa atin. Mga hype na yan! Ang dami to! Irarampa ko sila! Uh! <clears throat> rito. Dadalhin niyo ito kay Franco, no? Nasaan siya? Hindi, yo. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Hindi niyo alam? Pwede ko kayong itumba dahil dyan. Saan? Saan? dyan. Ang sabi niyo, dito siya nakakumpine. Eh bakit ngayon nawawala? Excuse me ho, anong ginagawa ninyo dyan? Nasaan na pasyente ko? Nandun po sa x-ray room. Miss, anong pangalan mo ha? Matagal ka na ba dito? Sayang, kung walang walang magagandang mga nurses dito, nung pa sana ako nag-check-in. Hoy, hindi ito hotel ha? Hotel? Ospital? Pareho din yan. Hindi mo ako nakita ha? Ano guys, nalagpasan naman natin sila. Basta huwag kang magpapalata ha. Tatanga-tanga yung mga yan eh. Paggaling ko, pasyal tayo ha. Ano tayong sine? Ano ibig sabihin nito? Sino kayo? Anong sino ko? Ako si Jim. Yun. Sige. O ano, ba't hindi ka sumasagot? Nalampasan natin yung mga gago mo. Sabi ko sa'yo, mga tanga yun eh, ha? Hi? Gago! Ay! Pumagsak! Hindi talaga manasuntok! Huwag kang sumapang! Tinahan mo naman ako! O oh, yan! Sa'yo na Gusto mo na ako mamatay, no? Dali! Tago tayo! Alis dyan! Ha? Ano alis? Saan mo ako gusto magtago? Ba't kayo nagtatago? Lumantad kayo! Akala ko ba magtatapa kayo, ha? Dalawa kayo! Nag-iisa lamang ako! Hindi ba kayo nahihiyanan? Magagaling na pulis. He! Akala ko ba matatapa kayo, ha? Para kayong mga pagong na nakatago ang ulo pag natakot! O ano? Lumabas ano ka! Mga doon! Tignan natin kung sino mawawala ng ulo mamaya. Ano ngayon ang gagawin natin, ha? Baho! Huwag ka magsalita na nakaharap dito. O, sige. Ano ngayon ang gagawin natin? Ano? Sa tagal natin magkasama, hindi mo alam kung anong gagawin natin. Tayo na! Ay! Sino ngayon ang mukhang pagong na nakatagong ulo? Parang tahong na nakataob. Kung di pa ako dumating, Deadpool ka na. Partner tayo, di ba? Ano partner? Hoy, delikado lagay mo sa ospital na ito ah. Kailangan ilipat kita. Okay, sama natin yung tatlong nurse. Sa'yo isa. <clears throat> Puro kalokohan eh. Tayo na. May nakalap ang mga balita ang mga sources natin na dumadagsa ang mga lumalabas na sandata sa bansa. Ini-smuggle sa Asia lalo na sa Hong Kong. Nag-request ang Hong Kong Police para sa ating pakikipagkooperasyon. Ikaw ang napili kong ipadala para mabuwag ang sindikato at mahuli ang mastermind. Inaasahan ko na malulutas ninyo ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Pero sir, bakit kailangan ako pang ipadala nyo? Gentlemen, you are looking at a gun imported recently from the Philippines. A big and well-organized group is behind it. Now, in order to destroy this big gun smuggling syndicate, we are joining forces with Philippine law enforcement agencies. And it's going to be a big challenge for all of us. Ikaw ang first choice ko. Kung iniisip mo ay si Jimmy ang iyong pamilya, titiyakin ko sa iyo na nasa mabuti silang kalagayan. Now, you are going to Hong Kong. And that's an order. Yes, sir. Diyan ka na pala, kuya. Biscuit, ka kakain na tayo. Maraming pinamiling pagkain si Mami. Para saan bang handaan? Ano okasyon? Wala naman. Tumawag kasi yung boss mo. Sabi niya, magdala ka raw ng mga extra jacket kasi malamig daw ngayon sa Hong Kong. Alam niyo na pala. So, patispedida na yan. Ayaw mo noon. At least magkikita kayo ni Rita habang nandun ka. Pasalubong ko, kuya. Hindi bakasyon ang punta ko roon. Trabaho yun, ha? Ay, Ray! Ray! Ay, naku, mabuti na lang inabutan kita. Pupunta ka pala sa Hong Kong? Oo. Ay, naku. Eh, baka naman pwedeng puntahan mo na rin si Rita. Etong address niya, oh. At saka, pakiabot na rin yung listahan, ha, ng mga padadala niya sa akin. Matagal na rin kayong hindi nagkita ni Rita, di ba? Kung sa bagay, kasalanan naman niya eh, no? Naku, yung batang yung mula nang nagpunta sa Hong Kong, hindi na sumulat sa akin. Sa'yo ba sumulat na si Rita, ha? Hindi pa nga ho. Ay, nako. O sige, may dadaanan pa kasi ako eh, ha? O paano, Ray, ha? Yung listahan ko, huwag mo kalilimutan, Sige, ha? Bye-bye. Tingin. Wow! Huwag mo isnabin ng mga nakalista. Parang bibili ng buong Hong Kong. Pakinggan mo, kuya, babasahin ko. Color TV, 18 inches. Refrigerator, 2 units. Washing machine, Telephone? Telephone? Mami, pati telephone, pinabibili pa ng Chalani. Diyos ko naman to Lani, oo. Kung ano-ano pinapabili sa anak. Magpalit ka ng damit mo. Sige, magbibihis muna ako. Talaga bang buo ng desisyon mo na magtrabaho sa Hong Kong? Ayoko sana eh. Pero kailangan. Paano makakapagtapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral? Tsaka si Mami, kailangan maoperahan. Kung may magagawa lang sana ako para mapigil ang pag-alis mo. Ray, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasasaktan ako. Akala mo ba madali para sa akin ang magkalayo tayo? Yun naman pala eh. Eh di dito ka na lang. Bakit kailangan pa mag-abroad? Malaki ang kikitain ko sa Hong Kong. Mas madali ako makakapag-ipon. Pero huwag ka na mag-alala. Susulatan naman kita madalas eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Nagaharap ka na magandang kinabukasan. Basta, mag-ingat ka na lang doon ha. Ah. Mahal kita, Ray. At kahit saan man ako makarating, sa'yo pa rin ako babalik. do you find your hotel? It's all Good. right. Did you sleep well last night? Not so much. I miss Manila. Yes. Sir, this is Ray. Ray, my boss. Welcome to Hong Kong. Pleased to meet you, sir. Sit down. Thank you. Alam mo ba, Ray, yung CEO mo at ako, sabay kaming congratulate. At nabalitaan ko yung mga accomplishments mo sa Pilipinas. Mga professionals na katulad mo ang kailangan ko sa team. Maraming salamat po, sir, sa malaking tiwala niyo sa akin. Pero alam kong marami pa akong dapat matutunan. Humble ka pala. Kaya mo, ipaayos ko agad kay Richard na isyuhan ka ng service firearm para sa mission ito. Thank you, sir. Thank you. this to me, huh? We have been partners for so many years. I supplied you with guns. But now you turn your backs on me because of a Filipino. <laughs> Mr. Lai, we're doing business here, huh? You don't have to be so personal. Your Chinese guns cannot compare with Filipino guns. They are all imported. Lawrence is right, Henry. The Filipino guns are very powerful. They're really good. You guys are playing with me, huh? Okay, my price is high. It's because I got them high. Now you want to destroy our friendship? Listen, by 1997, Filipino guns are out of here. It's because the Chinese won't allow them here. And then you'll come looking for Henry. Don't you know what you guys are doing? Henry, we have no choice. That's right. They are very dependable. And one more thing, their price is cheaper. Okay, you guys listen to me first. If I lower the price of my guns, do we still have a deal going? Then I can consider it. Just cut the bullshit. I'm not wasting any more time. I'm getting out of here. All right. Shoot. <laughs> <laughs> <laughs> Hi. Hello. Hey, boss, so how did your meeting go? Boris and Thomas are dumb bastards. No friendship at all. And just for that, I'm going to teach them a lesson they'll never forget. Uh, but I don't understand. If they don't get their guns from me, they won't get it from anybody else. But we don't know who the Filipino boss is. I don't care who he is. His guns won't reach the market. In other words, we'll hijack it. I'll see what I can do about it. Helena, hindi niyo na ba ako kilala? kahapon lang ho. Eh, paano mo naman nakuha yung address namin dito? Binigay ho sa akin nung mother ni Rita. Ah, siya nga ho pala. Nandiyan ba si Rita? Eh, eh wala ho eh. eh. Maliso yata. Pero kung mayroon ho kayong message na ibigay para sa kanya, ibigay na lang po ninyo sa akin at ako nang bahalang magsabi. Ah, ganun ba? Ah, eto. Ah, padala nung mother niya. Mga shopping list yata. Ah, opo. Ah, sana'y kukumustahin ko lang siya eh. Anyway, pakisabi sa kanya mga dalawang linggo pa ako rito. Ah, opo. Ah, eto pa. Diyan ako naka-check-in sa hotel na yan. Ah, Baka sakaling gusto niya akong tawagan. ah sige ho. Sabihin ko po sa kanya. Ah, sige, Chanira. Okay, Ray. Sige, ingat ka, Hop. medyo masama lang ang pakiramdam ko eh. Apoy, break ka muna sa set mo. Mahirap naman pwersa natin. Baka ano pa mangyari. Ah, gusto mo pa samahan kita? Charlie, Charlie! Hindi na, hindi na. Ako na lang kaya ko. Oo. Kaya mo? Good evening, sir. Good morning, aling ngayon. Oops! Ay. Aling ngayon. Pag-alalahin ngayon sa taas. Masama lang kanya pakiramdam eh. Oo. Bakit? Bakit? Sweet dreams, ha? Catch you later. Bye. Ano bang nangyari? Ay, naku, Chang. Pagod lang ako. Oh. Ay, alam mo na. Maga na kasi ang uwi mo eh. Oo nga, napagod lang naman ako ng konti eh. Ang kamabuti pa, ikuha mo na lang ako ng tubig, ha? Oo. Oh. Oo, oh, sige na, sige na. Oo, oh. oo, ako nang bahala, ako nang bahala. O, oh, sige. O, oh, sige na, sige. kaya ko. Ingat. sir. Just relax. But why are you dressed up like that? Oh, so people will not know that I'm a police officer. I'm doing this for your own protection, you know. Ah, I understand. Reasonably, Hong Kong gangsters prefer to use Filipino guns. They don't want to use guns that are made in China anymore. And because of this incident, Chinese gun smugglers are angry. They think that the Filipinos are taking over and soon they'll be out of business. That's the first step. Ah, my boss Henry Lai is also mad at them, and he wants them killed. What do you want me to do, sir? The two gangs must fight each other. That's easy, sir. Thomas and Lawrence bought only Philippine guns. They don't care about Henry Lai. So I'll secretly hijack their guns, and they'll suspect Henry Lai did it. Huh. And I know what will happen next. Henry Lai will get mad, and soon they'll be killing each other. Ah, I swear, sir, if you were not a cop, I bet you could be a writer. And a good one, too. Stop joking me. Don't forget that you're undercover. You have to be careful. Ay, nako, Rita. Eh, napapansin ko nitong huling mga araw, medyo bumabagsak ang katawan mo. Ano ba? Nako, pag-ingatan mo iya ang katawan mo, mahirap na kung magkasakit ka. Ah, alam mo, mayroon akong sabihin sa'yo. Mm. Alam mo, may bisita ka kahapon. Sino? Si Ray. Si Ray? Bakit ngayon lang sinabi? Eh, masama ang pakiramdam mo kagabi eh. Kaya, minabuti ko na ngayon ko sabihin sa'yo. Paano niya na lamang dito ako nakatira? Eh, ayan, padala ng mami mo dyan. May pinabili siya dyan. At ito naman, bigay ni Ray. At kung gusto mo raw siyang makontak dyan, sa lugar na yan, Let's get out of here. Hurry up. So. Boss, ang shipment natin, hinayag ng grupo ng Mr. Lai. Si Mr. Lai ginawa sa akin yun? Ang lakas naman ng loob niya para katalunin ako. Kit Franco the Birdman ginawa sa akin yun! Dahil lugar niya! Halo magagawa niyan, Brad. Kontakin mo lahat ng isko ng armas sa atin. Parating niyo sa kanila na wag na wag niyang iskurin ang armas na nawala sa akin, ha? Para kayo! Oo, boss. At yung dalawang may kagawin to. Siguruhin niyo may mangyari sa kanila! Oo, boss. Oo. Oh. Kailan pagbayaran nila ito? Ang lalakas na loob, ha? Ano ba yung kayo? Pasko! Siya! Pati ikaw! Ah, here it is. These are the two men behind the uh, Hong Kong-Manila arms connection. Oh, I know them. These two guys, in fact, I was looking for them in Manila. <laughs> These guys, I'll tell you, they're a big problem. Uh, <sighs> there's a big crime wave in Hong Kong today. Killings, robberies, you name it, we have it. You know what? It's because of these guys. It's what they do. They bring in a lot of guns. The recent spate of robberies that hit Hong Kong involving high-powered firearms are caused by these two men. However, I believe that we're up to something very, very big. An Interpol agent of Hong Kong is within their organization. And I believe you know that person. Yeah? Who? Your partner, Yvonne. Yvonne? Did you get my letter? Yes, I did. But I didn't understand the meaning. <sighs> It's okay. That's my secret. Oh. <laughs> Mr. So, the biggest buyer in Hong Kong, who is also connected to Franco? That's right. And tomorrow afternoon, we're meeting Mr. So in Van house. Good. I'll be there to back you up. Mm-hmm. Nice job, Mr. So. Listen very carefully. I want you to set up a meeting for a transaction this Saturday. Yes, then I'll do the rest. Okay. Rest assured that I won't forget this. Mm. forgotten what my boss told you? If you wanted to do business with him, you gotta trust him first. <laughs> You're a smart guy, huh? You can be trusted with his guns. Your boss is lucky to have you. My boss provides me with everything I need, you see? He really takes good care of me. I have no complaints at all. <laughs> I want you to work with me, you know that? Because I think you deserve more. I'm sorry. You see, I'm loyal to him. There's no way in the world I could betray him. Good boy. All right, then. Let's finish the deal. <laughs> You the guts to steal my merchandise, huh? And you think you can get away with it? Do you think my contact would buy it knowing it came from Franco the Birdman? Would you dare buy it, Mr. So? You're a traitor, Mark. And traitors are to be eliminated, right? are following me. I want you to dispose of them. time to meet me at the lobby? Yes? Okay, 5 p.m. Okay, thank you. Lovely Rita! Hi! Rita May! Oh, kumusta ka na? Okay I'm na fine. pakiramdam mo? Um, okay na daw ako, sabi ng doktor. Oh? Pero Good. kailangan ko pa ng konting pahinga. Tama, tama. <clears throat> Why don't we go out tonight? Kumain tayo sa labas. Hindi ba yung spice crab, paborito mo yun? Papakainin kita noon, ha? O, oh, ha? Okay? Kasi may ibang lakad ako ngayong gabi eh. Gusto ko sanang mag-shopping. Shopping? Tama-tama! May nakita akong nabig ka sa klase. Olig kasi niya ang tatak nun eh. Bagay na bagay siya, pero kailangan sumama ka para sukat mo. Pa, bibiling ko para sa'yo, okay? Hindi, okay, oh, hindi, today. hindi. Hindi. Um, kasi gusto ko sana mapag-isa eh. Kung okay lang sa'yo. <laughs> oh, what can I say? Your wish is my command. Alam ko na ba tayo mo isama? Dahil ko kontrahin ko yung mga gusto mo. well, this is Hong Kong. Go ahead. Chop until you drop. Gamitin mo lang yung gold card mo, ha? Okay. Try to beg earlier. Oops! May eh, nakalimutan ka. May eh, nakalimutan ka. Ah. Oops. Oops. Hmm? Hmm? hmm. bago ka lang. Ang balita nga ng mami mo sa amin, malaki na raw ang pangalan mo dito bilang isang singer. Sa tingin ko ngay, eh, mukhang nakakangat ka na. Kumusta na si Mami? Ang mga kapatid ko? Mabuti naman ang lagay nila. Tuwan-tuwa nga mami mo eh. Dahil malaking tulong tayo yung pinadadala mong pera sa kanila, buwan-buwan. Salamat naman kung masaya sila. Ayaw bang umuwi muna ng Manila para magbakasyon? Mukhang kailangan-kailangan mo ng pahinga eh. hindi pa pwede, Ray. Paano naman ang trabahong may iwan ko dito kung magbabakasyon ako? Sayang naman ang perang kikitain ko. Hindi lahat ay pera. Isipin mo rin ang pamilya mo. Namimiss ka rin nila. Mas importante pa ba sa yung trabaho mo kaysa sa kanila? Importante kay Mami ang perang pinadadala ko sa kanya. Ako? Hindi ako importante ron. Mahalaga ka rin sa akin. Mahalaga rin sa akin ang trabaho ko rin. Malaki nang ipinagbago mo, Rita. Hindi na ikaw ang dating Rita na nakilala ko. May problema ka bang tinatago sa akin? Wala akong problema, Ray. Please, I'm sorry. Kailangan umalis na ako. Huwag mo na akong tatawagan, ha? Ito na huli nating pagkikita. Anong ibig mo sabihin? Tama ka, rin. Hindi na ako ang dating ritang nakilala mo. Rey, mabait kang tao. Sana'y makahanap ka ng mas bagay sa'yo. Tomorrow at 10 in the morning, the deal goes down in Saikum. What if your identity is discovered by Mark? Don't worry. I can handle it. Okay. Good luck. I'll just wait for your signal before we move in. Okay, bye. Epic Music. Grabe, Susi. <laughs> Alipin ko. Pwede ko ba makausap si Rita? Eh, sabi nang wala siya eh, umalis. Tanay na. Alam ko may tinatago kayo tungkol kay Rita. Pwede ba sabihin niyo sa akin kung ano yung problema niya? Magdapat kayo sa akin. Ray, mabuti pa umalis ka na at huwag mo nang, huwag mo nang alamin! Rita! Rita! Rita! Rita! Rita! Rita, buksan ang pinto! Rita! Buksan pinto! Rita! Pabayaan niyo ako! Rita! Rita! Diyan na, Susi! Iwan niyo na ako! Iwan niyo, Susi! Iwan ko pala, Susi! Ano susi! Rita! Rita, buksan mo! Rita! Pabayaan niyo ako, Ray! Rita! Rita, Susi! Umalis ka? Oh. Ah. Ano bang nangyayari sa batang ito? Oh. Rita, ano bang nangyayari sa'yo? Oh. Lumayas kayo dito! Hindi ko kayo kailangan! Rita... Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Ray. Kailangan mo ng tulong. Hindi! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Hindi ko kailangan ng tulong na kahit na sino! Hindi! Kailangan dalig sa ospital. Janena, tumawag kayo ng ambulansya. Opo. Sinabi ko na lumayo kayo sa akin. Iwanan niyo na ako. Tingin ka ba? Okay. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Pero makinig ka muna sa akin. Natatanda mo ba? Nung bata pa tayo. Iti ba kapag may problema ka, o kapag may umaaway sa'yo, sa akin ka tumatakbo. At pagkatapos, mawala na problema mo. <laughs> Bakit ngayon, nagbago ka na? Dahil ba sa malaki ka na? Dahil ba sa may pera ka na? Alam ko na kung ano ang nangyari sa'yo. At masyado ko nasasaktan kapag nakikita kitang ganyan. Halika, sumama ka. Wala kang dapat katakutan. Kahit sino. Dahil nandito ako. Ano ng pakiramdam mo? Ray, Ray, patawarin mo ako. Hindi kita sinisisi sa anumang bagay. Ray, layo mo na ako rito. Ayoko na sa impianong lugar na to. Hayaan mo. Oras na matapos ang misyon ko dito. Isasama kita ng Manila. Ayoko sa Maynila. Ray, wag sa Maynila. Kahit saan. Sa Amerika, sa Europe, pero wag sa Maynila. Ray, please. Pero bakit? Nandun ang pamilya mo. Hinihintay ka nila ron. Ayoko makita nila ganito ang kalagayan ko. is for you. Thank you very much. They're so lovely. How about those? Oh, this is for Rita. She's also here. She's in Hong Kong? What happened to her? She got hooked on drugs. She's serious? I think she'll be okay now. How about you? I'm much better now. Look at this. Remember? Yes. Now I know the meaning and the value of the pendant. <sighs> It has much meaning. It's like love. If they're apart, the heart is broken. But when they are joined together, the heart becomes one. You better go. Rita is waiting for you. Ray? Do you love Rita? Maybe. I don't know. But we've been good friends since childhood. We fell in love. But things are different now, since she left for Hong Kong. And now I treat her like a sister. But what happened to her is really sad. Because she has no relatives here. And I suspect that she's being controlled by someone. Do you know the people behind it? No, not yet. Let's go see her. No, you better rest, okay? Excuse me, sir. Can I help you? Yes, please. Where's the patient here? Oh, I'm sorry, sir, but they just left this morning. Ikaw! Ano, ano to? Para kulang mo binigay di ba? Ang pamilya mo binubuhay Pati mismo mo ko. Sisigmura akong lahat eh. Mapunta ka sa kano, sa negro, sa hapon. Kahit na laway. Pero sa pigoy, kalaban ko pa. Bakit mo kinaka nito, ha? Bakit? Alam mo ba pag nagkaanak kayo noon, anong tatawagin yon? Ha? Dahil pigoy ang tatay, ang anak nyo, siyempre, biik. Alam mo ba pag nawala ako sa'yo, mamamatay ka sa giyang. Kasi, drug addict ka, di ba? Gigiyarin ka pag nawalan ka na supply ng gamot. Dahil drug addict ka, hindi ba alam yun? Drug addict ka! Tama na! Oo, addict ako! Pero itong tandaan mo, Franco, tatakas ako sa impyernong pinaglagyan mo sa akin. Kahit ikamatay ko man. Tinaga ka na. Iinjanin mo na ako eh. Nasaan siya? Ito, upa. Ray! Hindi ka na dapat pumunta rito! Umalis ka na! Ang sakit naman noon, Parang pagamin yung mas mahal siya kaysa akin. oh. <laughs> Alam mo, Ray, bilip ako sa'yo na, na naiinis ako. Bilip ako sa'yo kasi ang lakas na loob mo para pumunta rito. Para lang iligtas yung love of my life. Ha? Ah. Para bang uh, makakalis ka pa ng buhay rito. Naiinis naman ako sa'yo dahil uh, ah, tinubulyaso mo racket ko. Alam mo, Ray, may maganda akong suggestion sa'yo. Ba't hindi tayo magkaisa? Para pare-pareho naman makinabang. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka na magbubuhay, pulis. Hindi ka na makuha. Ano? Ako naman na may sasabihin sa'yo. Pagkawalan mo siya at sumuko na kayo. Boss, bakit hindi mo pagbigyan ng taong yan? Sige na. <laughs> Alam mo, May, nawala lahat ng pagkakala ko sa'yo. Akala ko ba may utak ka? Gusto mo itong babae? O, oh, yan o. Ah! Ah! Yun na siya, Kuya Ray! Pakinabangan mo siya, hindi. Problema mo na yun. <laughs> Franco! Matagal akong nagsisinadya ng bahay na ito! Wala kang puso! Wala kang puso! Hayop ka! Hindi ko na kaya ang tising-tingnan ang ginagawa mo kay Rita! Hayop ka! Pabayaan mo na ako. Hindi ko na kaya. Kailangan labanan mo. Pareho tayong lalabas dito ng buhay. Hey! Magkita lang tayo sa Maynila! Kung buhay ka pa! <laughs> Hasta la vista, bigoy! Ah! <laughs> magsalita ng ganyan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ah, hanggang dito na lang ako. Ah, Hindi. Dadaling kita sa ospital. Rick. akin, hindi nila malalaman nangyari sa akin dito. Uh, gusto ko malaman mo, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko. Uh, going to the airport? I can give you a lift. Yvonne, you're still weak. You don't have to drive me to the airport. I'm okay already. I want to go with you. Please. Well, it's up to you. It's all right. Get in. nagsabi sa'yo gamitin mo kotse ko? Sabi ni Mama, okay lang. At kailan naman nagkaroon ng karapatan sa kotse ko ang mama mo? Hindi mama ko, mama mo. Dahil pag mama ni Lucy, mama ko na rin. Pasalamat ka nga, kung hindi dahil sa akin, walang mangangalaga nitong kotseng ito. Alagang-alaga ko ito sa linis ah. Kulang na nga lang, itabi ko sa pagtulog. Saka hindi lang naman ako nakikinabang dito. Talaga masyado kang tuso, kaya ibalik mo itong kotse ko. Mabuti pa kaya, ibenta mo na lang sa akin itong auto. Pero huwag masyadong mahal, ha? Ah. Nakahulog-hulugan ko, ha? Hoy, nananaginip ka ba? Kung nananaginip ako, ibig sabihin tulog ako. Pag tulog ako, babangga tayo. I've never seen him before. He's very funny. Oh, I'm sorry, I forgot. She is... Oo, kilala ko na siya. Siya si Yvonne, hindi ba? Ah, siya nga pala. Ako si Jim, dating pulis na body-body ni Ray. At alam mo ba kung ano ang tawag sa akin dito? Mayabang, di ba? Marunong ka ng Tagalog, ha? Konti lang, turuan mo pa ako. Alam mo, Jimmy, itong si Ibon, nagtrabaho ng dalawang taon sa NBI. Naging partner ko siya. Naging maganda samahan namin. Pagkatapos nun, bumalik na siya ng Hong Kong. Isang eh, malas ko naman, ikaw ang ibinalit sa kanya. Buti wala akong mas man sinabi. Sanay na pala siya, hindi ko alam. Di bale, okay lang. Kaya susunod, yung bunganga mo, ingatan mo kapag may kausap ka babae. Maingat naman ako ah, lalo na kung kasama ko utol mo. Oy, oh, Ulol, huwag kang masyado seryoso sa utol ko ah. Bata pa yon, saka di pa siya kayang buhayin. Ano hindi? Hoy, mag-aartista ata to. Oh, inatake ka na naman ng yabang ah. <laughs> Ikaw ang taong wala kang kabilib-bilib sa akin. Hindi pa sinabi ko sa'yo noon mag-artista ako. Oh, nakakita ko producer. Gagawin akong bida. Huwag ba, magmaneho ka ng mabuti. Nag-resign na ako. Kaya pag nagsimula shooting namin, Panorin mo naman ako at isama mo si Ibon. Kung meron akong oras. Hindi. Wala kami panahon. Ah, sa wakas, makakakain na rin. Well, how does it feel being back? Has anything changed? I'm happy to be back here. It's been a long time, but it's still the same. Ray, Yvonne! Sa bahay na ito, anak na ang tawag sa akin. Bakit? Araw-araw ka ba nandito sa bahay? Hindi naman. Mga tatlo, apat na beses lang sa linggo. Anak? Huh? Ma? <laughs> Oh, mama! Ray! Ma, ha? Oh, kumusta na? Mabuti Oh, ikaw, Yvonne, kumusta ka na? Mabuti kayo. Mabuti din. Long time no see, ah. Ang tagal mong hindi pumunta dito. Mabising busy yan sa Hong Kong. Kaya yan nandito dahil may tatrabahuin lang kami. Ah, that's nice. Oh, halina Uy, kayo. Lucy! Please come in. Lucy! Kuya! Pasalubong ko. Nandun sa kotse, mamaya. Hi, Ate Hello. Yvonne. Welcome back. We missed you. I missed you too. Halina kayo sa loob. Lucy, sandali. Teka, teka. Ikaw ba sa akin, ha? Talaga? Hindi ba may usapan tayo kagabi? Ba't hindi ka nagpakita? Ginawa mo akong tanga. Ayun ba? Halika nga rito. Pag-usapan natin. Boss, may balita ako para sa'yo. Dumating na si Ray galing ng Hong Kong at kasama pa yung parak na babae. Yung umusi sa atin, Ayaw nila akong tantanan, ha? para malaglag sila sa bitag natin. Pag nando na sila, ipapakita natin sa kanila kung ano talaga ang Filipino hospitality. Hmm. Boss, mukhang magandang binabalak mo para sa kanya. talagang galit ko sa pigoy na yun. Pinakialaman niya na racket ko! Pati pala may bahay ko siya ang dating hinete. Kaya pagdating nila doon, paglalaruan natin sila. Para tayong mga tigring na mimyesta si Taka. Tingnan natin! Ray? Oo, kanina lang. Ah, mabuti naman kung gano'n, kukumustahin ko sana. At saka tatanungin ko kung nagkita sila ni Rita. Alam mo, nakatanggap kasi uli ako ng cheque mula doon sa anak ko eh. Asan siya? Oh, eto na siya. Oh, ayan na pala si Ray eh. Kumusta Ray? Kumusta ang biyahe mo? Mabuti naman ho. Oh, nakita ba kay ni Rita? Nabigay mo ba yung pinadala kong sulat, yung listahan? Kasi alam mo, sira na yung refrigerator namin eh, matagal na eh. Kasama ito sa mga billing ko sa kanya. Yung stereo, yung television, tsaka yung iba pang mga kasangkapang kailangan namin sa bahay. Tatanungin ko sana kung kailan niya maipadadala. Sorry, oh. Hindi na kami nakita ni Rita sa Hong Kong. ko kasi akong busy sa mga schedules ko, eh. Hindi ko tuloy naibigay yung mga ibinili niyo sa kanya. Pasensya na kayo. Hmm, ganun ba? Hindi bale. Susulatan ko na lang si Rita. Kukumustahin ko siya. Itatanong ko na tuloy kung kailan siya babalik. Alam mo, miss na miss na kasi namin siya eh. Pero di bale, sa sulat ko na lang tatanong sa kanya mga bilin ko. O sige, alis na ako ah. O paano? Test. Oh. Okay? Oh, sige. Oh, Bye-bye. Bye-bye. Anak, simula nang dumating ka, napupun ako. Merong bumabagabag sa sarili mo. May problema ka ba? Wala ho. Anak, huwag kang maglihim sa akin. Anak kita. Kilala kita. Hindi ba kayo nagkita ni Rita sa Hong Kong? Talaga bang hindi kayo nagkita? Anak, magdapat ka sa akin. May nangyari ba kay Rita? Oho. Anong nangyari? Patay na siya. At ang masakit ito, hindi ko man lang siya natulungan. bago siya namatay, pinasumpa niya ako. Ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. Dahil ayaw niyang masaktan sila. Okay, ready, ready. Okay, quiet lang, oh, quiet, quiet. Okay. Roll camera. Rolling. Action! Go ahead, punk. Make my day. Ano? Maling ginagawa mo eh. Bakit mo sa akin tinututok yan? Hindi mo pinagbubuti yung pag-arte mo eh. Cut, cut! Action! Itiwan mo ako! Huwag ka nagigilos na masama! Ano ba? Babang ang baril mo! Ay... Ah... Ah... Ah... Ah... Cut, cut! Bango, sino ba kumuha ng artista to? Isang gagot ka lahat eh. Ano, ano ko ba? Kanina ka ba? Simple kayo sa'yo hindi mo matapos. Napakatanga mo. Huli ka na! Ha? Huli na! Huwag na kayo sumali kung ayaw niyo masaktan. Anong gagawin natin? Ang baril mo! Pasan! Akan mo muna! Oh. Huh? Hmm? Ah, Jimmy, sakay na! Huh? Okay! It's set up for us. Yes. It's so quiet. paano yan? Nandito na tayo. Tama-tama ang dating nyo. Dahil malapit na ako mainip eh. Malapit nang kumulo dugo ko. Dahil inaasahan ko itong pagtatagpong to. Matagal ko na rin hinihintay ang pagkakataong ito. Sumuko ka na mahusay. <laughs> Ang kulit talaga nito! <laughs> Sinusundan-sundan mo ako. Magmula Manila hanggang Hong Kong. Tapos magmula Hong Kong, inaamoy-amoy mo itong ko pabalik ng Manila. Kung pumunta kaya ako ng Japan o Amerika, masundan mo pa kaya ako? Ha? Hindi na kita paabuti pa doon. <laughs> Dahil tatlo kayo at napapaligiran nyo kami, ganon. Dapat dito pakalbo na eh. Parang Sumuko na kayo! At napapaligiran ko kayo! <laughs> Tignan natin. Dahil visitor namin kayo, kaya may pasalubong kami sa'yo. Eto. Ah! Pakan na natin itong mga ito. Paglaruan muna natin ito bago natin timbugin. Sige, paikutan natin! Pre, ikaw talaga. maghiwalay tayo para madiskarte natin sila. Bawa ka naman. Wala akong baril. Gusto mo na akong mamatay? Pagkasama kita, baka pareho lang tayong mamatay. Paano yan? Kailangan gumawa tayo ng paraan para magkaroon ako ng baril. Ha? O yan, mamili ka na ng baril mo. Thank you, ha? Thank you. Ah, ah. Magkapit tayong putukan. Ang dami kong kargada. Pag naubos, magduraan tayo. Peste naman. Ngayon pa ako nawala ng baril. Baril. Kailangan ko ng baril. Asa naman baril ng taong to? Ha? Ha? Wala ng bala. Bala, bala, bala. Ito. Ha? Pati isa lang. Ano ba yan? Bahala na. Ano kayang gagawin ko? Iisa na lang ang bala ko. Kailangan mo sumablay. Ay! Ah! ah ay! Uy! Huwag mong sayangin ang bala! Tiran mo ako! Uy! Ano ka ba? Ay! Huh? Wala na bala? <laughs> Inubos mo kasi! Oh, ba't masama ka tumingin? Ah! Ah! Ah! Ah! huling kabayo natin, ha? <laughs> Pero, na, naikwento ba niya sa'yo bago siya namatay na mas magaling akong himakay kaysa na mas magaling akong hinete dahil hayop ako rumimati ba? <laughs> Alam mo, Koyang, ah, kung hindi ka lang pigoy, dapat magkaibigan tayo para maturuan kita kung paano sasakyan uli pag nagkita kayo sa impyerno. <laughs> ituturo ko sa'yo kung paano ha. Ah. Itututok mo ng ganon, tapos yung shoot mo. Tapos, konti ka naman. Tapos, ayun na! Ah! <laughs> buhay. Ngayon na ikaw lang na magsisisi kung bakit nabuhay pa ako. Dahil hindi ako titigil hanggang hindi ka nakabaho sa lupa! Ano, Pinoy? Dalawa ng tama ko, nandiyan mo lang dahil di mo ako nabuhal! Ha? Ang bilis mo umilag ngayon, tamang nervous na yan! Ano? Lumabas ka! Pakita mo pintin mo ang bahay mo! Ha? Oh, ang tamis ng dugo ko! Palagay mo may ako? <laughs> Ha? Ah! Bakal mo! Marami kayong bala, ha? Ako naman maraming alam na diskarte. Okay, tingnan natin kung sino mas magaling. Hello! Mga kuya! yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey. Ya, oh Franco! Akong kailangan mo titisibon! Huwag ka magtago sa likod ng babae! Pakawalan mo siya! Don't do it, Red! Don't listen to him! Tama! Tama na, tama! Lalabas ka ba o habang panahon mo kukusisin? Nakaya naman tayo babae ito! Dahil nagtago ka, at nagbagang buntot mo! Ano, Bigoy? Nainip na ako! Pumas ka na, ha? Ray! If you come out, he's going to kill us both! Yvonne, I've already lost Rita. I can't afford to lose you too. No! Ray! Please! Don't do it! Ray! Ah! Nawawala na tama ko. Nagiging normal na ako. Pati pasensya ko nauubos na. Kaya paalam ko na sa bata mo! Huwag mo sasaktan! Lalabas na ako! I'm sorry, Yvonne. Do you remember the message on your pendant? That we will never be apart. I love you, Jay. Franco, gawin mo na ako ng gusto mo. Alam ko sa puntong ito ay paliwala sa'yo kahit mong makaawa ko. Pero nagmamakaawa ko. Pakawala mo na si Yvonne. Sa'yo lang ako nang makaawa ng ganito. At gagawin ko kahit anong gusto mo. <laughs> Ang magiting na parak. Nagmamakaawang parang pulubi. Alam mo, Igoy, bilib ako sa'yo. Eh. Isa ang panlasa natin sa chicks. Isa ang ah! panlasa natin sa chicks. Ha? Ah. Pati amoy. Ah! <laughs> parang trip ko rin to. <laughs> Oh, mm, tapos ng dugo ha? Parang may diabetes din. Tipo siya, pwede na natin makatiyan eh. Pero gusto ko gumapang ka magmula dyan. Dito. Sabihin mo sa akin na duwag ka, panis ka, nawala ka kay Franco. Sabihin mo! Ray! Don't listen to him! Franco, if you will kill us, then do it now! Okay, do you Don't want play it? with us! Okay, do you want that? O, oh, dito bata mo, gusto na maunan to! Ano, pagbibigyan mo nito! Huwag, Franco! Gagawin ko na gusto mo. Good boy! Nawala nga ibang sa'yo. Ah. Easy. No! Teka mo Jimmy! Isa pang gustong magpakamatay, ha? Ah. Tingnan mo nga nangyari sa mukha ko. Paano pa ako mag-artista? Kaya si Yvonne, bitawan mo. Kung ayaw magkaganito ka. Bakit? Mas mabilis ka pa ba sa baril ko? Ha? Ah! Jimmy! Jimmy! Mahal ko ito. Alamin ko lang kung hanggang saan ang pala niya. Huwag mong gawin yan. Papapatay ka na ba? Kung hindi natin gawin ito, hindi natin maliligtas si Ibon. Jimmy! Sige! Naubos natin sila. Salamat sa tulong mo. At nailigtas siya. O paano? Hanggat... Hanggat dito na lang ako. ha? Jimmy... Para ka ng isang kapatid sa akin. Oh! Did you mean what you said back there?